今日が終わったみたいな感ですみんなで楽しくいきましょう踊り子準備はいいですかお客様も準備はいいですかあれお客様もっともっと準備はいいですかありがとうございますそれではいきましょう踊り子気をつけ見てくださる皆様に礼よろしくお願いします構えは最初待ってる Thank you. 네. 踊りくる ぼっこになながらも前の方で頑張ってくださったカメラマンの皆さんありがとうございますそして最後までお手拍子をくださった皆んに拠点レイ りがとうグッズありがとういい感じでさあ